शामी आने के तले आजा दीवारे नीले आसमाने के तले आजा आजा जीते शामी के तले आजा दीवारे जीवती सच्ची में प्यारी गवारी है मुझे मुझे कोई तो मेरा हाथ बिताई है अखी मखी मुझे मुरादी मेरे मेरे गारे हैं कि उतरी जा